Muy buenas a todos, aquí BM Total comentando y vamos a jugar al Intervetti. A ver qué tal se nota. Es un cura que tiene que ir matando que viene, ahí va. Puto niño. ¡No, No, de puta. Me arranca la cabeza. Vas a morir esta vez. Mierda. ¡Ah! Joder, puta. Se acabó el niño. Cabrón. Vamos a poner. Y quitar. Esta vez no vas a pasar. Pues puta, si le disparas así. Será cabrón. Vas a morir, ahora sí. Ahora sí, eh. Joder puta. Sufre, eh. Sí, ahora qué. ¿Eh? Te van a llevar niños sin cara. Yo, cabrón. A tomar por culo, niño. Ah. Justo me quedo. La niña. también, ¿eh? Viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Que ahora que, ¿eh? No es tan machote, ¿eh? ¿Qué Vamos a acabar con este. ¿Qué viene, ¿Qué viene, ¿Qué viene. ¿Para eh. qué, eh? Sentís tan hombres, los dos, eh. Hostia, el cura. ¿Tú quién eres? Vas a morir, hijo de puta. Mierda. ¡Va tostado. Me ha ah. Muere, hijo de puta. No. No. Se irá cabrón. Que vienen, que vienen. Que vienen. Venga, ya vas a morir, ya verás. Ya verás. Muere. Me cago Sin cara. <laughs> Me deja sin cara. De aquí no pasas, de aquí no pasas. No estamos hombre, ¿eh? Sin pelota, esta la toma por culo. ¿Esto quién es? Ah, toma por culo. Uno, no. que me le cargó. Perdón. Eh, ah. Esto es una invasión. sigo disparando. Qué chulo. ¿Qué viene? Invasión de niños. De aquí no pasa ni Dios, ya me cago en todo. me cago. No pasa nadie aquí, ya verás. Mierda. No ha valido de nada. A ver si consigo Bueno, no vengan. Venga, venga ya. Me da un cabezazo. ¡Ay! ¡Ah, por fin! Está nombre... ¡Que vienen! ¿Esto qué es? Mi alma. tú ¿Vienes o te vas? Te vas, vale. ¿Tú vienes o te vas? Te vas también. Ah, <laughs> no existan hombres ahora. Y mujeres. ¡Puta! La niña de Ortiz por ahí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Venga. Esto no vale. Esto no vale. El artista como si fuera a matar. <laughs> Ahí va, va, ahí va, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y... ¡Ah! Viene, viene. Mierda. Y me clava el brazo ahí como el final venga, te lo arranco y te lo clavo. a ver si no pasamos ya. Por fin. Sin cabeza. Bien. Así. Que viene Va a venir alguien, ya verás. Va a venir, alguien. Va a venir alguien. Que morir ya, pesado. Yo. No, jodas. Me han la cabeza otro. Ay, no me va a dar. Pero si se está disparando aquí en la una escopeta. ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Qué mierda? Ay, madre mía. Ay, madre mía. Que viene, que viene, pero que viene cago en la puta. Seré hijo de perra. 500 veces disparado. No pasa nada. Me ah, vas a morir. Mierda, mierda. ¿Eh? Hijo de perra. Y mira, y sigue vivo. Yo no sé qué pasa aquí. A ver, a ver. Hijo de perra. ¿Pero esto es? mi ¡Eh! arma! ¡Ay, madre mía! Joder, joder. Está oscuro ya un momentito, anda. Joder. Hasta las costillas. Por fin le mato. Y el niño del monopatín... Con el patinete. Me cago en su puta. ¡Mierda! Esto, qué mierda, eh. Qué mierda, eh. Por fin, por fin, por fin, por fin. Por fin, por fin. Por fin. Por fin que viene. Muere, muere, eh Oh, se salvó. ¡Ahí va! No. Bueno. Vamos a dejarlo aquí, porque esto es una mierda esto es una mierda. y espero que os haya gustado y comentéis y le deis el like. Si os ha gustado, si no, obviamente no le deis. Bueno, y esto es todo. Hasta otra.